အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ manipulation လုပ်တဲ့အခါမှာပုံတွေ3 4 5ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ဖန်တီးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းဆက်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာတပုံနဲ့တပုံကာလာကိုက်ညီမှုရှိအောင်အလင်းမောင်ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ဘယ်လိုကင်တွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိရမလဲဆိုတဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် subject နဲ့ background တွေအလင်းမောင်ကိုက်ညီမှုရောကာလာကိုက်ညီမှုရောမရှိနေဘူးပေါ့နော် ဒီ background မှာဆိုလို့ရှိရင် background ရဲ့ shadow တွေဒီတအားကြီးတက်နေတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် set ချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် set ချိန်ရဲ့ shadow တွေဒီဒါလောက်လောက်နှမှောက်မှုမရှိနေဘူးပေါ့နော် okay အယောင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝကွဲပြားနေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးမှုဒီနှစ်ခုစဉ်းစားလို့ရမှာပေါ့နော် subject ကို background နဲ့တူအောင်ကျွန်တော်တို့အယောင်ချိန်ကြီးမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် background ကို subject နဲ့အယောင်တူအောင်ချိန်ကြီးမှာလားပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော် background အယောင်ကို subject အယောင်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ကျွန်တော်ချိန်ညှိမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် background အလွှာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုအလွှာနှစ်လွှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ subject အလွှာဒါဒီ background အလွှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် background အလွှာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cap ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် cap ဘောက်လေးကြာလာပြီဒီနေသားမှာကျွန်တော် order key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ auto ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် order key ကိုဖိပြီးတော့ auto ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဘောက်လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော် find tab am light color ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မှာเนาะဒါကဘာလဲဆိုတော့ shadow color နဲ့ light color ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ find that and light color ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shadow color ဒီအခုဒီအမဲရောင်ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီ shadow color လေးကိုကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံရဲ့ရဲ့ shadow ကျွန်တော်က background ကို subject နဲ့အယောင်တူအောင်လိုချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် shadow color ကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားတယ် shadow color နှိပ်ပြီးတော့ဒီ subject ရဲ့ ဒီ subject ရဲ့ shadow color လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်နော် okay ဒီမှာဒီကျွန်တော် shadow color ကျွန်တော်ရွေးတာပဲဒါပေမဲ့အဖြူရောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ layer map တမနီမှာကျွန်တော်တို့တရွေးတာမိလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီနေသားမှာကျွန်တော် layer map တမနီကိုကျွန်တော်ရွေးတာလိုက်မိတယ်အဲကြောင့်ဒါဒီ layer map တမနီဒီအဖြူရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တဲ့ color တိုင်းအဖြူရောင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် cancel ချက်ပြတ်နှိပ်လိုက်မယ် cancel ကျွန်တော်တို့ဒီ cap တမနီကိုရွေးတာမှရမယ်နော် ပြီးတော့မှ keyboard က order ကိုနှိပ်လိုက်မယ် auto ကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်ပြီးရင် find dark and light color ယူလိုက်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ shadow color အရင်ရွေးချယ်ပြီးမယ် shadow color ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံရက်ရက် shadow color ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာရှိမယ် okay ဒါ shadow ဖြစ်မှာနော် okay okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုသလိုကျွန်တော် adjust ပြန်လုပ်လို့ရမယ် โอเคဒီအရောင်လေးကပူပြီးတော့ကညင်မှုရှိเนาะ shadow ကလာဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီ shadow မှာထောက်လို့ရှိရင်ကညင်မှုမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကညင်မှုရှိတဲ့အနေထားပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်မှာမြင်နေရတဲ့ဒီအရောင်လေးဆိုပူပြီးတော့ကညင်မှုရှိတာပေါ့เนาะဒါဒီ shadow ကလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလာရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ပိုင်းအရောင်လေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်တက်သွားလို့ရှိရင်တော့တအားကြီး live ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာ shadow color လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံနဲ့ကိုင်းညီမှုရှိမဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မှာပေါ့နော် Okay ဒီနေထားလေးဆိုရင် background နဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်နေပြီပေါ့နော် shadow က Okay ဒါဆိုဒီနေထားကိုကျွန်တော် Okay ကလေးလိုက်မယ်ပြီးရင် light color ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ် light color ဆိုလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီပုံရဲ့ရဲ့ light color လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် light color ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်တန်းမှာရှိရမှာပေါ့နော်ဒီအနေထားမှာရှိနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကဒီ light တွေကတအားကြီးရော့ကျနေမှာပေါ့နော် အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့က light ဖြစ်ကလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်နားလေးလောက်ကပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်တင်တယ်နော်ဒီအပေါ်တန်းဘက်လောက်ကပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်တင်တယ်သူနဲ့ပို့ပြီးတော့ mass ဖြစ်မဲ့အနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တင်တယ်ဒီအနေထားလေး okay ဒီအနေထားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay ကိုနှိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် okay ကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် message box တွေတစ်ခုကြာလာပြီပေါ့နော်ဘာဒါဘာကိုပြောလာတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ order ကို click ပြီးတော့ auto ဝင်လို့ရှိရင်ဒီ shadow color နဲ့ light color ကို ကျွန်တော်တို့အခုရွေးချယ်တာပဲဆိုလိုမျိုး default အနေနဲ့ထားမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်မထားတော့ဘူးကျွန်တော်အဖြူနဲ့အမဲပဲလိုချင်တယ်နော် auto နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် no ပဲနှိပ်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် cap ဘာကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုကာလာကန့်ညီမှုရှိသွားပြီကျွန်တော်အလင်းမောင်တူညီအောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရမယ်အလင်းမောင်တူညီအောင်ချိန်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကာလာမပါဘဲနဲ့အလင်းမောင်တက်တက်ပဲကြည့်ချင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအလှော်အောင်ကျွန်တော်ရွေးရမယ်ဒီ layer 3ခုမှာအပေါ်ဆုံးအလှော်ကျွန်တော်ရွေးတယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ solid color လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် gray အရောင်လေးတစ်ရောင်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် gray အရောင်လေးဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့က color ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် blend မှုမှာ okay ဒါဆို color မပါတော့ဘူးအလင်းအမှောင်တက်တက်ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့အလင်းအမှောင်ချိန်ရတာလွယ်ကူသွားပြီပေါ့เนาะခုနက color ပါဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလင်းအမှောင်ချိန်တဲ့အခါမှာ color ကိုအာရုံတစ်ရောင်နေလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အလင်းမောင်ချိန်ကြီးတဲ့အချိန်မှာကာလာတွေကိုဖျောက်ထားပြီးတော့ချိန်တာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ စစ်ဆေးမှုအလွှာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် background change မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီခုန cap layer ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် adjustment layer ထဲမှာကျွန်တော် level ကိုခေါ်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုအလင်းမောင်ချိန်ကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ price နဲ့ contract နဲ့ချိန်မလား level နဲ့ချိန်မလား cap နဲ့ချိန်မလားကိုတန်ရတန်ရနဲ့ချိန်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်က level ပဲယူလိုက်မယ် level ကနည်းနည်းပူပြီးတော့ချိန်ရလွယ်တယ်ပေါ့နော် level ယူလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးမှာက background အလှော်ဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးမှာနော်အဲ level က background ရဲ့အပေါ်မှာရှိနေတယ် level ရဲ့အပေါ်မှာ subject ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ level change ချက်တွေဒီ background နဲ့ပဲတက်ဆိုင်တယ် subject နဲ့မတက်ဆိုင်ဘူးเนาะ okay ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် subject ဒီနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ link နေတယ်လို့သဘောရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ subject ကဒီအခန်းတစ်ခုလုံးရဲ့မှောင်မိုက်တဲ့အပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အတွက် subject ဒီဒါတော့အနေထား link နေလို့မရဘူးပေါ့နော်သဘောတရားရပါပေါ့နော်သူဒီမှောင်နေရပါပေါ့နော် ရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီအနေထားမှာ background ရဲ့အလင်းမှောင်ကျွန်တော်သဘောကျနေပြီเนาะဒီလောက်လောက်အနေထား background ရဲ့အလင်းမှောင်နေဒီလောက်လောက်အနေထားတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပြီဒါပေမဲ့ subject ဒီဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှောင်မိုက်တင်တာပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအနေထားမှာ level ကိုဒီလောက်လောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော် subject ကိုပဲကျွန်တော်အလင်းမှောင်ချိန်တော့မယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် subject layer ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ပြီးရင် level ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဒီ level ချိန်ချင်းချက်ဒီတပုံလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီ subject ပဲတက်ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအောက်က clip payment လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ subject နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တော့မှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် reset လေးပြန်နှိပ်လိုက်မယ်သဘောတရားရ subject ကပူပြီးတော့မှောင်ရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီမှာအလဲက mid 3လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပူပြီးတော့မှောင်ချလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ depth အနေထားကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ဒီဒါဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်လောက်အနေထားလောက် subject ကမှောင်ရမှာနော်ဒီလောက်လောက်အနေထားကျွန်တော်တို့ okay သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တင်တာဒီ shadow ပမာဏကိုကျွန်တော်ကြည့်တင်တယ် ဒီ shadow ဒီ black မဖြစ်နေဘူးเนาะ black အတိမဖြစ်နေဘူးနည်းနည်းလေး fade ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ subject မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ subject ရဲ့ shadow ဒီလုံးဝ black ဖြစ်နေတာเนาะကျွန်တော်ဒီ shadow နဲ့ဒီ background က shadow နဲ့ကျွန်တော်တို့ subject မှာပါဝင်တဲ့ shadow ဒီအလင်းအမှောင်တူညီရမှာပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က fade လေးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောက်က black လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short လိုက်မယ်နော်ဒီဘက် short တာပို့ပြီးတော့ fade ဖြစ်သွားမှာနော် okay အဲဒီမှာကျွန်တော် black လေးတွေကိုကျွန်တော် short မယ်အကယ်လို့ကိုက light ကို တကယ်လို့ကိုကအလင်းအမောင်ကိုရှော့နေချင်တာခါဒါဒီအလင်းမောင်ရော့လာမှာနော်โอเคကျွန်တော်အခုက fake ဖြစ်ချင်တာနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးပဲရှော့လိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် black လေးနည်းနည်းလိုက်ပြန်ထည့်မယ်ပို့တော့မှောင်တင်တယ်โอเคပြီးရင် fade လေးနည်းနည်းပြန်ချိန်မှာနော်ဒီနေထားမှာ background နဲ့ subject ဒီအလင်းမောင်ကိုက်ညီမှုရှိနေရမှာပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်တဲ့အလင်းမောင်တူညီမှုဖြစ်နေရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် black လေးနည်းနည်းလေးပြန်ထည့်ဖို့လိုတယ်ထင်တယ်အဲဒါမှကျွန်တော် black လေးနည်းနည်းပြန်ထည့်လိုက်မယ် okay ဒီနေထားလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် subject ဒီလင်းနေတယ်ဒီမှာဒီဒါဒီ subject ဒီမှောင်မိုက်ပါပြီပေါ့နော်သူကအတွင်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့သူကမှောင်မိုက်တင်တာပေါ့နော် okay ဒီနေထားလေးဆိုကျွန်တော်ကြာပြီဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမှုအလွှာပေါ့နော်ဒီဆောက်ထားတဲ့အလွှာလေးကိုကျွန်တော်မျက်လုံးပိတ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံဒီ match color match ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် color ကတူညီသွားပြီအလင်းအမှောင်လည်းတူညီသွားပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်မျက်လုံးလေးပြန်မှိတ်ပြမယ်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော် ဒါကကျွန်တော်တို့ subject ရဲ့ color ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ background ကျွန်တော်ချိန်ညှိလိုက်တာပေါ့နော် okay ဒီအနေထားမှာ color ကိုင်းညီမှုရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ solid color တစ်ခုယူလိုက်မယ် solid color ကိုကျွန်တော်50% gray ထားလိုက်မယ်နော်50% gray ဖြစ်ရမယ်50%ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကို luminosity လို့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာ ပုံရိပ်မှာအရောင်လေးတွေနည်းနည်းလေးပေါ်လာပြီเนาะဒီအနေထားမှာမှာကျွန်တော် hue and saturation ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် saturation တွေကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်အကော Okay ဒီနှစ်လွှာရှိမှာ color ကိုစစ်ဆေးလို့ရမှာပေါ့เนาะ Okay ဒီနှစ်လွှာကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်မယ်ဒီ group တွေ color စစ်ဆေးမှုအတွက်ပေါ့เนาะ Okay ဒီမှာ color စစ်ဆေးမှုအတွက်မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာအပြရောင်တွေတန်းနေနော်ဒီမှာအပြရောင်မတန်းသင့်ဘူးပေါ့နော် color match ဖြစ်မှာဆိုရင်ဒီမှာအပြရောင်မတန်းသင့်ဘူးပေါ့နော် okay ကျွန်တော် ခုနအယောင်ချိန်ညှိမှုမပါဝင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဒီကာလာ match မဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ဒီအလွှာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဒီကာလာ match မဖြစ်နေဘူးကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိချက်တွေထည့်ထားတယ်โอเคဒါဒီ color match ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ color match ဖြစ်နေပေမဲ့ဒီဓာတ်နေရာမှာအပြရောင်ကြီးတန်းနေတယ်နော်ဒါဒီနေရာလေးမှာ color match မဖြစ်နေတဲ့တဘောပေါ့နော် color ဒီနေရာမှာ color တိတ်ပြီးတော့ fit မဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိမယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်က ဒီ subject ကိုချိန်ကြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်ခုန level ဆိုတဲ့အလှော်ကျွန်တော်ယူရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ selected color နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ကြီးလိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော် selected color ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် selected color ဒီဒါဒီတပုံလုံးကိုတက်ရောက်နေမှာနော်ကျွန်တော်တို့က subject ကိုပဲတက်ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် subject ကို clip payment လေးထိုးလာမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအများကောက်ကောက်လေးဒီ subject ကိုကိုစားပြုနေတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ချိန်ကြီးချက်လေးဒီ subject ပဲထိတော့မှာပေါ့နော် okay ဒီနေထားမှာကျွန်တော်ခုနကကာလာစစ်ဆေးမှုအလှော်ကျွန်တော်ဖွင့်လာလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် selected color မှာ selected color ရဲ့ layer တမ်းမနည်းကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် black ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ချိန်ကြီးချင်တာက shadow တွေကိုကျွန်တော်ချိန်ကြီးမှာเนาะဒီနေရာတွေကအမဲကြီးเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော် black ကိုရွေးလိုက်တာเนาะ okay black ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူကအပြာဖြစ်နေတဲ့သူကကျွန်တော်ဆိုင်ရန်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးချော်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အဝါလေးကိုနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ် โอเคဒါဆိုရင်ခုနလောက်ဒါမဖြစ်တော့ဘူးဗောနော်โอเคကျွန်တော်ခုနစစ်စီမှုအလှလေးကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါဒီခုနထပ်ပို့ပြီးတော့ color match ဖြစ်တဲ့သဘောဗောနော် color စစ်စီမှုအလှကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်အလင်းမောင်စစ်စီမှုအနေထားကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီကညီမှုရှိတယ်အဓိကကကျွန်တော်အလင်းအမောင်တွေကိုချိန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ shadow နဲ့ highlight ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်ကြည့်ပါတော့နော်နောက်တော့ mid tone ပမာဏပါတော့ဒီကိုကဒီမှာ subject ကိုချိန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် background မှာ mid tone ကဘလောက်အနေထားရှိနေတယ် shadow ကဘလောက်အနေထားရှိနေတယ် highlight ကဘလောက်အနေထားရှိနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော် shadow နဲ့ highlight ကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတဘောတရားလွယ်တယ်ဒီမှာလုံးဝနှက်မှောင်နေတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအနေထားမှာလုံးဝ black အတိမဟုတ်နေဘူးနည်းနည်းလေး fade ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ set change မှာလည်းနည်းနည်းလေး fade လေးထည့်ထားတင်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ highlight မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ highlight မှာဒီမှာတအားကြီး link နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ set change မှာလည်းတအားကြီး link နေတင်တာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုက mid tone ပေါ့နော်ဒီပုံမှာ mid tone ကဘလောက်ပမာဏ shadow ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးတည်နေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် highlight ဘက်ကိုဦးတည်နေတာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တတ်ရမှာပေါ့နော် okay okay ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပုံနဲ့ဆန်းကြည့်မယ်နော် okay ဒီမှာတစ်ပုံရှိသေးတယ်ညဒီတာဖြတ်လိုက်တော့မယ် okay ခုနဒီ subject လေးကိုဒီ subject ပုံကျွန်တော်ဒီဘက်ခြံအောင်ကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော် okay ခုနကကျွန်တော် subject အကြောင်းကိုအမှန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် background ကိုကျွန်တော်အကြောင်းချိန်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီ background အကြောင်းကိုကျွန်တော်အမှန်ယူမယ် subject ကိုပဲကျွန်တော် color ချိန်တော့ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် subject အလှော်ကိုကျွန်တော်ယူထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် cap ခေါ်လိုက်မယ်နော် cap okay cap ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer map terminal ကိုမယူထားတဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီ cap terminal ကိုကျွန်တော်ယူထားရမယ်ပြီးရင် keyboard က order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ order key ကိုကျွန်တော်ဖိထားမယ်ပြီးရင် auto ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်မယ်နော် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ fine dark and light color ရွေးမယ်ပြီးရင် shadow color မှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံရဲ့အခုကျွန်တော်တို့က subject ကို background နဲ့တူညီအောင်ချိန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ subject ရဲ့ shadow အရောင်က background ရဲ့ shadow အရောင်နဲ့တူညီရမှာเนาะအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ background မှာဒီဘာအရောင်စိုးမိုးနေလဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်စိုးမိုးနေတယ်เนาะ background ကအရောင်လေးအစိမ်းရောင်စိုးမိုးနေတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ထဲမှာရှိတဲ့ shadow point တစ်ပွားကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုတပုံလုံးပြောင်းလဲနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ clip payment ထည့်ဖို့မေးခဲ့တာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် cancel နှိပ်လိုက်မယ် cancel နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ subject ကိုပဲချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ clip payment လေးတစ်ခုထည့်ထားပေးတင်တယ်နော် okay ဒါမှဒီ cap ဆိုတဲ့အလွှာဒီဒီ subject ကိုပဲကိုစားပြုမှာပေါ့နော် okay ဒီနေထားမှာကျွန်တော် keyboard က order ကိုနှိပ်ပြီးတော့ auto click လိုက်မယ်ပြီးရင် fine dark and light color ရွေးတယ်ပြီးရင် shadow color နှိပ်မယ် ဒီအစိမ်းရောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီပုံကအစိမ်းရောင်လွှမ်းမိုးနေတော့အစိမ်းရောင်ထဲမှာရှိတဲ့ depth color လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရှာရမှာပေါ့နော် okay ဒီလောက်လောက်အနေထားလေးဆိုရင် background နဲ့ကိုင်ညီမှုရှိတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် light color ကိုရွေးတယ် light color ကဒီအနေထားလေးလောက်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် okay ဒီ color တင်းလေးပေါ့နော်ဒီ color တင်းမှာမှာသူက light ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပေါ်လေးကိုတတ်တာတင်တာပေါ့နော် ဒီနေရာမှာကိုကိုပုံနဲ့ live ဖတ်မဲ့အနေထားလေးတစ်ခုကိုကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပေါ့ Okay ဒါလောက်ဆိုရင်အဲတော်တော်လေးကိုနီးစပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် okay ကိုနှိုက်လိုက်တော့မယ် okay ကိုနှိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် default အနေနဲ့မထားဘူး no ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကာလာချိန်ကြီးလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အလင်းမှောင်ချိန်ကြီးမယ်အလင်းမှောင်ချိန်ကြီးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ cap တွေပဲကျွန်တော်မခေါ်တော့ဘူး action ကိုပဲသုံးတော့မယ်နော် ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ exposure chat ဆိုလို့ရှိတယ်နော်အလင်းမောင်စစ်ဆေးမှုအလွှာပေါ့နော် exposure chat ကိုကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ exposure chat ဆိုပြီးတော့အလွှာတစ်ခုပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီအလွှာကကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတဲ့ပုံချိန်တဲ့အခါမှာကြည့်ရလွယ်အောင်စစ်ဆေးမဲ့အလွှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့အလင်းအမှောင်တွေချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလွှာတွေမလိုအပ်တော့ပြန်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်โอเคဒီနေသားမှာကျွန်တော်က subject ကို background နဲ့အလင်းအမှောင်ကိုက်ညီအောင်ချိန်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခုနက subject အလွှာကိုကျွန်တော်ရွေးတယ် ပြီးရင် subject အလှော်ရဲ့ပုံမှာ cap ဆိုတဲ့အလှော်တစ်ခုကသူ့ကိုကိုစားပြုလာတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် cap အလှော်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တော့မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ adjustment အလှော်ထဲမှာ level ကိုခေါ်လိုက်မယ် level ဒီ clipping matting ဂီတာမရှိနေဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ level မှာကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးချက်တွေဒီဒီ level ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အလှော်တိုင်းတက်ရောက်မှုဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ subject ကိုပဲတက်ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ clipping mat လေးထူလာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ subject နဲ့ပဲတက်ဆိုင်တော့မှာပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော် research ကိုနှိပ်လိုက်မယ် အောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ shadow ပမာဏကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံ shadow ဒီနည်းနည်းလေး fade နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ background shadow ကြည့်မယ်ဆိုရင် background shadow ကပို့ပြီးတော့နတ်မှောင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် shadow ကိုကျွန်တော်နည်းလေးချလိုက်မယ် okay mid tone နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်ချခြင်းနဲ့ mid tone ချလို့မရအောင်နော်ဘာလို့လဲဒီ background ရဲ့အနေအထားဒီ mid tone highlight ဘက်ကိုများနေတာเนาะအဲဒါကြောင့် mid tone ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော် shadow လေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ချမယ် okay mid tone ကိုကျွန်တော် adjust ကျွန်တော်ချိန်မယ် okay shadow ပမာဏကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့ fader တင်တယ်လို့ထင်တယ် okay shadow okay mid tone ကိုနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ချခြင်းနဲ့ဒါလောက်လောက်အနေထားတယ် okay ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော် shadow တွေပို့တော့ shadow တက်ဖြစ်လာမယ်အဲ mid tone အနေထားမစ်တုံးပမာဏကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း background တွေမစ်တုံးတွေ highlight ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့များနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ highlight ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဥတီတာတာပေါ့နော်ဒါဆိုအဆင်ပြေပြီကျွန်တော်ခုနက exposure check ဆိုတဲ့အလွှာမလို့တော့ဘူးဒီအလွှာကိုကျွန်တော်မျက်စိမှိတ်လိုက်တော့မှာနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိထားတဲ့အလွှာမပါရင်ဒီလိုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ချိန်ညှိထားတဲ့အလွှာပါရင်ကျွန်တော်ချိန်ညှိထားတဲ့အလွှာပါလို့ရှိရင်ပုံနေပို့ပြီးတော့ background နဲ့ပို့ပြီးတော့ match ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနေထားမှာမှကျွန်တော်တို့က color အတင်းအလျှော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ opacity နဲ့လည်းပြန်ချိန်ညှိလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ curve တဲဝင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အနည်းအများဒီမှာပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရနေတာပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော် opacity နည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အလင်းမှောင်စစ်ဆေးမှုအလွှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် color ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကျွန်တော်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီ action ထဲမှာ color match chat ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော် okay နောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း color ကိုက်ညီမှုရှိတာပေါ့နော် တကယ်လို့ခုနကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးချက်တွေမှာပါရင်ကျွန်တော်တို့ပုံนี่ဒီလိုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါဆိုကြည့်တာနဲ့တိတယ်ပုံရဲ့ဒီ background နဲ့ကိုင်ညီမှုမရှိနေဘူးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကျွန်တော်ချိန်ကြီးတာတဲ့အလှော်တွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုင်ညီမှုရှိပါပြီ okay ဒီဒီအနေထားမှာတော့ဘာ error မှမရှိဘဲနဲ့အဆင်ပြေနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်တော့ကောင်းဒါကြောင့် color ကိုင်ညီမှုရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအလှော်လေးပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီနှစ်လွှာလေးမလိုအပ်တော့ရင်ဖြတ်လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဒါဒီမလိုအပ်တော့ဘူးဖြတ်လိုက်တော့မယ် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံနဲ့ဆန်းကြည့်မယ် โอเคဒီမှာကားပုံလေးเนาะဒီကားပုံလေးထည့်ကြည့်မယ်โอเคကျွန်တော်ကားကိုအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပဲဖြတ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ quick selection do ယူလိုက်မယ် quick selection do ကျွန်တော်ယူလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာ select subject select and match ဆိုတော့ပေါ်လာမှာเนาะကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့တူးပေါ်မူတည်တော့အပေါ်က menu တွေကတူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တကယ်လို့ lasso tool ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ lasso lasso tool နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ property ပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်တို့က quick selection do ဆိုရင်ဒါ quick selection do နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အပေါ်က property ပေါ့เนาะ ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ select subject ကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမျိုး select subject နှိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ layer ကမှန်ကန်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကားကို select မှတ်ကျင်တာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကား layer ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် select subject ကိုကျွန်တော်နှိုက်မယ်နော်ဒါမှကားကိုသူ select မှတ်ပေးမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီနားမှာနည်းနည်းလေး selection မရှိနေဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ quick selection 2နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် map out လိုက်တော့မယ်နော် โอเคနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်ချက်ညှိစမ်းပါโอเคဒီတိုင်းဆိုကျွန်တော်ကြီးလာတက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော် shadow လေးနည်းနည်းထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် pan 2ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် pan 2ရဲ့ property မှာကျွန်တော်ဒီ pan 2ဒီ pad ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒီ shape ဖြစ်နေလို့မရဘူး pan 2ဒီ pad ဖြစ်ရမှာနော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကားရဲ့ shadow လေးဆွဲလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ shadow အတွက်အလွှာတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဒါဒီ pat line ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ pat line ကိုကျွန်တော် selection လုပ်မယ်ဆိုရင် control enter ကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ selection ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အမဲရောင်လေးတစ်ရောင်ထည့်လိုက်မယ် shadow ဆိုတော့ okay အမဲရောင်ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီပုံရက်ရက် okay okay order bus pay ပေါ့နော် control d selection ဖြောက်လိုက်မယ် โอเคပြီးရင်အရိပ်ကကားရဲ့အောက်မှာရှိနေရမှာเนาะအဲတော့ကားရဲ့အောက်ကိုပို့လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲအခုဒီအရိပ်ကပြက်ပြက်တတာကြီးဖြစ်နေတာเนาะနည်းနည်းဖွဲ့ခြင်းနဲ့အဲကြောင့်ကျွန်တော် fader ဘလာကျွန်တော်ဒီမှာ bulk ဘလာကိုတုံးလိုက်မယ်เนาะ bulk ဘလာကိုတုံးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘလာထိဖွဲ့မယ်လဲပေါ့เนาะโอเคโอเคကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်20လောက်ပြီးရင် control t အကြီးအသေးလောက်မယ်ကျွန်တော် shadow တလောက်လောက်နေထားလောက်နေထား โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရတာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါဘောနော်โอเคအဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီအလင်းမှောင်နဲ့ကာလာ match ဖြစ်တာပဲကျွန်တော်ပြချင်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေထားမှာကျွန်တော်ကားကိုဒီ background နဲ့ color match ဖြစ်အောင်ချိန်ညှိခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကားအလှော်ကျွန်တော်ယူထားတယ်ကားလေးရောကျွန်တော်ယူထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cap ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် cap ကိုခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီ layer matte တန်မနီမှာ ရွေးချယ်ထားတာเนาะကျွန်တော်တို့က cat thumbnail မှာရွေးချယ်ထားဖို့လိုတယ် cat thumbnail ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားမယ်ပြီးရင် order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ auto ကိုနှိပ်မှာเนาะ okay ပြီးရင် find that and like color ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် shadow အရောင်သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံนี้အပြရောင်ဘက်ကိုကုစားပြုနေတာပေါ့เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော် shadow color ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအပြရောင်ဘက်ဥတည်နေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်နေရမှာပေါ့เนาะအဲကြောင့် shadow ကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပြရောင်တွေက color တစ်ခုရွေးလိုက်မယ် ဒီမှာအပြာရောင်အုပ်စုပေါ့နော်ဒီအပြာရောင်အုပ်စုထဲမှာမှဒီပုံရိပ်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့အနေအထားလေးကျွန်တော်ချိန်ညှိပေးတင်တာပေါ့နော်โอเคဒီအနေအထားလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ် shadow က okay ပြီးရင် light color ပေါ့နော် light color ဆိုလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်နှိုက်မှဆိုရင်โอเคဒါဒီတပုံလုံးတက်ရောက်နေတာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကားကိုပဲတက်ရောက်နေတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကို cancel ပြန်နှိုက်လာတော့မှာနော် cancel နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဒီတစ်ပုံလုံးတက်ရောက်နေတာကြီးကျွန်တော်ချိန်ညှိရတာလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကားကိုပဲတက်ရောက်ခြင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ clip pin mat လေးထည့်ပေးရမယ်เนาะဒါမှကားပဲတက်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့เนาะ okay ပြီးတော့မှကျွန်တော် keyboard က order ကိုနှိပ်ပြီးတော့ auto နှိပ်မယ်เนาะ order key ကိုနှိပ်ထားရမယ်เนาะ order key ကိုဖိပြီးတော့ auto click မယ်ပြီးရင် find that and light color မ shadow color ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ် okay ဒီအပြာရောင်လေးတွေကတက်ရောက်ရအောင်ပေါ့เนาะ okay ဒီလောက်အနေထားဆိုကားဒီ background နဲ့ mix ဖြစ်တဲ့အနေထားလောက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါဆို okay shadow color okay ပြီနောက်တစ်ခုက highlight ပေါ့နော် okay highlight ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာထောက်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော် highlight အမျိုး highlight နဲ့ shadow ယူတဲ့အခါမှာ shadow ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်ပိုင်းနားလေးကိုပဲရွေးချယ်တင်တယ် highlight ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ဒီအလယ်မှာရအောင်တော့ပုံကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအလယ်အပေါ်ပိုင်းလေးကိုပဲသွားရမှာ โอเคဒီပုံမှာဆိုရင်ဒါလာလောက်အနေထားလေးဆိုရင်တော်တော်လေးโอเคနေပြီပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီဒီကာလာကိုကျွန်တော် default အနေနဲ့မထားဘူး no နှိုက်လိုက်မယ်โอเคဒါလေးကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါကုနာကျွန်တော်မချိန်ညှိရသေးဘူးဆိုရင်ကာဒီဟိုထင်းထင်းရင်းရင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်တအားတိတာနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကာလာချိန်ညှိချက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းသွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းအမှောင်ချိန်ညှိချက်ထည့်မယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ exposure check ဆိုတဲ့ action ကိုကျွန်တော်ကလစ်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင် exposure check ဆိုတဲ့ action အလွှာလေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကားကိုဒီ background နဲ့အလင်းမှောင်ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ကျွန်တော်ချိန်မယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကားအလွှာကိုရွေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် cap ကိုခေါ်ပါတော့เนาะ cap ခေါ်လို့ရှိရင်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် cap ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကားရဲ့အပေါ်ကိုရောက်သွားမှာเนาะဒီကြားထဲကိုရောက်သွားမှာကျွန်တော်တို့ကအဲနောက်ဆုံးချိန်ကြီးရဲ့အလွှာအပေါ်မှာပဲလိုချင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ cap အလွှာကိုရွေးထားမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ cap ကိုရွေးမှာနော်ကျွန်တော် cap နဲ့ချိန်မှာပေါ့နော် okay ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်အော် sorry ကျွန်တော် level နဲ့ချိန်မှာဒါဖြတ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် cap အလှော်ရွေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် level ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် level ဒီဒီကားကိုပဲကုစားပြုခြင်းနဲ့အဲကြောင့်ကျွန်တော် clip payment လေးထိုးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြားကောက်ကောက်လေးပေါ်လာပြီเนาะဒီမြားနှစ်ခုဒီကားကိုတက်ရောက်မှုရှိနေတာပေါ့เนาะကားကိုပဲတက်ရောက်မှုရှိမယ်ကျန်တဲ့အရာတွေကိုတက်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကားပဲထိပါပေါ့เนาะ okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ဘာလို့ level ကိုတုံလဲဆိုလို့ရှိရင် level မှာဒီ fade တို့ဒီ shadow တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြော့ခြင်းတဲ့အခါတင်းခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိရတာလွယ်ကူလို့ကျွန်တော်ဒီ level ကိုကျွန်တော်တုံးတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော် shadow ဒီတအားကြီး fade နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ shadow ထည့်လာလို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပုံရရဲ့ shadow တွေကတအားကြီးတင်းတင်းရင်ရင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်မဲမဲနဲ့နဲ့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကဒီ density လေး short ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က shadow ကိုကျွန်တော် short လိုက်မယ်ဆိုရင်ကားရဲ့ density ကယော့ကျလာမှာပေါ့နော် โอเคအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ live ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာတအားကြီးအလင်းရောင်လိုအပ်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအလင်းရောင်ညော့နေနေတဲ့အလင်းရောင်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ like ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ရင်အလင်းတွေရလာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပုံမှာအလင်းတွေများလာပြီအဲ့ဒီအလင်းတွေရဲ့ density ကိုကျွန်တော် short ချခြင်းတဲ့အခါမှာဒီအောက်ကဒီ controller လေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်အလင်းတွေညော့လာမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ level ကိုတုံးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော် level ကချိန်ကြီးရတာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လွယ်တာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် research ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီပုံရဲ့အလင်းမောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကားရဲ့ mid tone ဒီ shadow ဘက်ကိုဥတည်နေတယ်နော်ဒီ background ရဲ့အဲ mid tone ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် background ရဲ့ mid tone ဒီ highlight ဘက်ကိုဥတည်နေတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုကကားကိုချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ highlight ဘက်ကိုဥတည်အောင်ချိန်ရမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ mid tone တွေကိုကျွန်တော် highlight ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ပါမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် shadow လေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ထည့်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံလေး highlight ဘက်ကိုဥတီနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီပေါ့နော် Okay ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ shadow ပမာဏကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကားရဲ့ shadow ပမာဏကနည်းနည်းများနေတယ်လို့ခန်းစားရတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် shadow ပမာဏတွေကိုနည်းနည်းလေးလျှော့မယ်ပြီးရင်အလင်းရောင်ရဲ့ပမာဏတွေကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ခြင်းနဲ့ Okay Okay ဒါဆို before ဒါဒီ after ပေါ့နော် ဒါဆိုရင်ကားဒီ shadow ဘက်ကိုတအားကြီးဥတည်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကားဒီ highlight ဘက်ကိုဥတည်လိုက် background နဲ့အလင်းအမောင်ကိုက်ညီမှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစစ်ဆေးမှုအလှော်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ် okay ဒါဆိုရင် before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့အယောင်ပြင်းထန်မှုများတော့တဲ့ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်ချိန်တာနဲ့အလှော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကလာချိန်တာနဲ့အလှော်ပေါ့နော်ကလာချိန်တာနဲ့အလှော်မှာကျွန်တော်တို့ opacity ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနည်းများနည်းနည်း ပြန်ချိန်ညှိလို့ရတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်လည်းကျွန်တော်အနေများဒီမှာပြန်ချိန်ညှိလို့ရအောင်ပါဗောနော်โอเคဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ match ဖြစ်မှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် color မှတ်မှန်ကျွန်တော်စစ်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ action ထဲမှာ color matching chat ဆိုတာကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ပုံနေဒီ color match ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရှိတာပေါ့နော်ကားတွေလည်းအပြာရောင်ဘက်ဒီပုံရိပ်နဲ့ color match ဖြစ်တာပေါ့နော်โอเคဒီခုနကကျွန်တော်ချိန်ညှိထားတဲ့အလှော်တွေမပါဘူးဆိုရင်ကားတွေ ဒီဒီမှာခဲရောက်နေအနီရောက်နေဝင်ပြီးတော့ color match တိတ်မဖြစ်နေဘူးเนาะဒီအနေထားမှာဆိုကားက color match ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနချိန်ကြီးချက်ပါသွားလို့ရှိရင်ကားပို့ပြီးတော့ match ဖြစ်တဲ့အနေထားမှာရှိတာပေါ့နော် okay okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ before ဒါဒီ after ပေါ့နော် okay နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကလေးပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ကြီးပြပေးပါနော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ဒီကလေးရဲ့ဒီအရှိကဂွန်းအနေနဲ့အနောက်ကဒီ background ရဲ့ဂွန်းအနေနဲ့ကကလာကညင်မှုမရှိဘူးအလင်းမောင်ကညင်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီပုံကိုအဲနောက်တနည်းနဲ့သွားလိုက်မယ်โอเคဒီနေထားမှာကျွန်တော်ကလာကိုချိန်မယ်เนาะကလာကိုဒီပုံမှာကျွန်တော်ကလာချိန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လွယ်ကူအောင်ကျွန်တော် solid ကလာလေးနဲ့ပဲချိန်မယ်เนาะဒါနောက်တနည်းပေါ့เนาะ solid ကလာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ကိုနှိုက်လိုက်မယ် သူ့ရဲ့ color မှုဒီသူ့ရဲ့ blend မှုဒီ color ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အပြာရောင်ရေးထားတဲ့အတွက်သူကအပြာရောင်လေးတန်းနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေသားမှာကျွန်တော်ချိန်နေတာကကလေးရဲ့ဝါကွန်းကိုပေါ့နော်ဒီကလေးပုံရိပ်မှာပါတဲ့ဝါကွန်းကိုပဲကျွန်တော်ကန့်ညီမှုရှိအောင်ကျွန်တော်ချိန်ကြီးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီလေယာမတ်ဒီအဖြူရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပုံလုံးကိုတက်ရောက်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဂွန်းလေးကိုပဲဒီမှာရှိတဲ့ဝါဂွန်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တက်ရောက်မှုဖြစ်ခြင်းတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် keyboard ကနေ control i ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် ဒါဆိုအမဲရောင်မတ်လေးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့မှ brush ကိုယူမယ် opacity တရား flow တရားကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပုတ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် layer mask ကိုရွေးချယ်ထားပေးဖို့လိုတယ်နော်ဒီမျိုး brush နဲ့ဆွဲတဲ့အခါမှာ okay ဒါကကျွန်တော်အယောင်ကိုကျွန်တော်ယာယီထည့်ထားတာနော်အခုမှကျွန်တော်အယောင်ရွေးမယ်ဒီ color thumbnail ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပုံရရက် color လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီခွန်မှရှိတဲ့ color လေးပေါ့ okay ဒီလောက်လောက်နေထားလဲနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာလာကန့်ညီမှုတော့ရှိသွားပြီကျွန်တော်အလင်းမောင်ကန့်ညီမှုမရှိသေးဘူး okay ဒီမှာကာလာတွေကျွန်တော်တို့ကကလေးပုံမှာပဲတက်ရောက်နေတာเนาะ background မှာတက်ရောက်မှုမဖြစ်ခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် clip payment လေးထိုးရမယ်ဒီအနေထားမှာ clip payment ထိုးမှဆိုလို့ရှိရင် keyboard က order ကိုဖိထားမယ် order ဖိထားပြီးတော့ mouse icon ပုံစံလေးပြောင်းသွားမယ်เนาะမြားကောက်ကောက်လေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် clip တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွှာတွေဒီအောက်ကအလွှာနဲ့ပဲတက်ဆိုင်တော့မှာပေါ့เนาะ โอเคခုနအနေထားဆိုလို့ရှိရင်โอเคခုန clip payment မထိုးတာတဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကို color တွေ and ထွက်နေမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ clip payment order ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ layer နှစ်ခုကြားကို click နှိပ်လိုက်မှဆိုရင်ဒီနားမှာ color and ထွက်မှုမရှိတော့ဘူးဒီအလွှာတွေ subject အလွှာကိုပဲတက်ရောက်မှုရှိနေတာနော်โอเคโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်က ဒီအလင်းအမှောင်ချိန်ကြီးချက်တွေတခုထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုရွေးထားမယ်ကျွန်တော်ဒီစစ်စီမှုအလွှာထည့်တဲ့အခါမှာအပေါ်ဆုံးအလွှာကိုရွေးထားတင်တယ်နော်အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုရွေးပြီးတော့မှစစ်စီမှုအလွှာကိုနှိပ်ပါနော်ဒါမှ exposure ချက်ပါ okay ဒါမှဆိုအလင်းမှောင်ကိုင်းမှုမရှိနေဘူးကျွန်တော်ဒီ color phase ဆိုတဲ့လေယာရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cap ကိုခေါ်လိုက်မယ်နော် cap ကိုခေါ်တယ်ပြီးရင် ဒါကက်ကတပုံလုံးတက်ရောက်နေတာကျွန်တော်တို့က subject မှာပဲတက်ရောက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ clip image လေးထိုးထားပေးလိုက်မယ်နော်ခုနဒီ solid color မှာကြတော့ဒီမျိုး clip image ထိုးမဲ့အဲနေရာလေးမပါလာဘူးเนาะအဲ့အမျိုးခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ order နဲ့ clip ပြီးတော့ဒီ layer နှစ်ခုကြာကို clip နှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော် okay ဒါကိုကျွန်တော် reset ပြန်ထားလိုက်မယ် okay အခုကျွန်တော်ချိန်နေတာကဒီ clip ရဲ့ဝါကွန်းနေရာကိုပဲကျွန်တော်ချိန်နေတာเนาะဒါဒီ ကလေးကိုပဲတက်ရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတပုံလုံးကိုတက်ရောက်နေတာเนาะကျွန်တော်ဒီဝါကွန်းနေရကိုပဲတက်ရောက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ခုနဒီမှာကျွန်တော်ဝါကွန်းနေရကိုမှတ်ထားတဲ့ map လေးရှိတယ်ဒီ map ကိုကျွန်တော်ဒီထဲကို copy ကူးထည့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့် keyboard ကနေ order နှိပ်ပြီးတော့ဒီ map ကိုယူပြီးတော့ဒီထဲထည့်လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ cap ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ချိန်ကြီးချက်တွေဒီဂွန်မန်ထိတော့မှာပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ map မှာဒီဝါကွန်းနေရကိုပဲယူချက်တာလို့ပေါ့เนาะ okay โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလင်းလေးနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်ဒီ background နဲ့ကညီတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါဆို background နဲ့ဒါဆို background နဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်လာပြီပေါ့နော်โอเคဒီမှာမှကျွန်တော်သူ့ပုံမှာကဒီ shadow point တွေမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်မှာဒီမှာဂွန်းစားတွေထဲမှာ shadow point တွေရှိနေတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် shadow လည်းနည်းနည်းလေးခိုးတင်ထားလိုက်မယ် okay okay ဒီနေသားလေးပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုလှောက်ကျွန်တော်ပယ်လိုက်တော့မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်အလင်းအမှောင်တော့ကန့်ညီမှုဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကလာကန့်ညီမှုတိတ်မရှိသေးဘူးเนาะ okay ကျွန်တော်အကြောင်းမို့ကျွန်တော်ဒီကလာကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်မယ်ဒီမှာကလာပစ်ကဘောက်လေးကြာလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလာလေးနည်းနည်းလေးလိုက်ရွေးခြင်းနဲ့ okay ဒီလောက်အနေထားဆိုရင်တော်တော်လေးကန့်ညီနေပြီပေါ့နော် okay ဒီလောက်အနေထားဆိုကန့်ညီပြီဒါဆို okay ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင် before ဒါတွေ after ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကဒီမှာအနာဆုံးလေးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးကွန်းစားတွေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာအနာဆုံးလေးတွေကဒီလိုမျိုးတက်ရမှုတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမျိုးအမဲလေးတွေကတ်နေတာပေါ့เนาะဒီမျိုးအမဲလေးတွေကတ်နေတယ်ဒီ background ကဒီမှာဖြူပြီးတော့ဒီနားမှာအမဲလေးကတ်နေတော့ကြည့်ရတာဘလို့မှအဆင်မပြေနေဘူးเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ရှင်းရမလဲဆိုရင်ဒီ subject အလွှာရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် clip payment ထူထားတာဒီနှစ်လွှာရှိနေတယ်เนาะ အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးဒီ clip image ထူထားတဲ့အလှော်နှစ်ခုရဲ့အပေါ်ဆုံးအလှော်ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် blank layer တစ်ခုခေါ်မယ် new layer လေးတစ်ခုခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်အခုခေါ်လိုက်တဲ့ new layer ကလည်းဒီ subject ကိုပဲတက်ရောက်မှုရှိနေတာเนาะကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြရမယ်ကျွန်တော် brush လေးယူလိုက်မယ်ပြီးရင် opacity တရား flow တရားအရောင်မှာကျွန်တော်အဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်အနီရောင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ brush ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဒီတပုံလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်နေတာเนาะကဲကျွန်တော်ကဒီ subject ပေါ်မှာပဲတက်ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် keyboard ကနေ order အောင်နှိပ်တာမယ် order နှိပ်ပြီးတော့ဒီ layer နှစ်ခုကြားအောင်ကျွန်တော်သွားမယ်ဒီမှာဆို mouse ရဲ့ icon ပုံစံပြောင်းသွားပြီညာကောက်ကောက်လေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီနေ့ထားမှာကျွန်တော် order ဖိပြီးတော့ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် subject ပဲထိတော့မယ် background မထိတော့ဘူးเนาะ okay ဒီလှော်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်เนาะ delete okay ကျွန်တော် new layer ထပ်ခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီလှော်ဒီ subject ကိုပဲတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ order ပြီးပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေဒီအယောင်လေးပေါ့နော်အခုအနီရောင်ဖြစ်နေတယ် brush ရဲ့အယောင်ကအနီရောင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာကဒီအယောင်လေးဟုတ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် flow မှာ20%လောက်ထားလိုက်မယ်ခုနမဲနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီအဖြူရောင်ကာလာလေးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနထပ်ပို့ပြီးတော့ match ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အလင်းမောင်စစ်စီမှုအလှော်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာ exposure ချက်နော်အလင်းမောင်စစ်စီမှုအလှော်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံရိုက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးမှာပါဝင်တဲ့ shadow ပမာဏကတအားကြီးများနေတယ်နော်ဒီပုံရိုက်မှာပါဝင်တဲ့ shadow ပမာဏကလုံးဝ source ဖြစ်နေတာ ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိလို့ရတာကနှစ်ခုရှိတာပေါ့နော် background ပဲ clear ရဲ့ shadow နဲ့ညှိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် clear ရဲ့ shadow တွေကို background ရဲ့ shadow နဲ့ညှိအောင်လုပ်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော် clear ရဲ့ shadow တွေကို background ရဲ့ shadow နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ကျွန်တော်ချိန်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ clear ရဲ့ layer ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအလွှာ၃ခုဒီ clear ကိုတက်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် clear ပေါ်တက်ရောက်မဲ့အလွှာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ level ပေါ့အခုကျွန်တော်ဒီ shadow ကိုကျွန်တော်ချိန်ညှိဖို့အတွက် level ကိုခေါ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် ဒီကလေးဘောတက်ရောက်နေတဲ့အလှော်တွေအားလုံးရဲ့အပေါ်ဆုံးအလှော်ကိုကျွန်တော်ယူထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ level ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်เนาะဒီ level ဒီအခုဆိုရင်တပုံလုံးတက်ရောက်နေမှာကျွန်တော်ကကလေးကိုပဲတက်ရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ clip ပင်မှတ်ထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကလေးဘောတက်ရောက်နေတဲ့အလှော်ဒီ၄ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် level ကအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော် okay ဒီနားမှာကျွန်တော် reset လေးပြန်နှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ပုံမှာကလေးဒီ shadow ပမာဏတအားကြီးများနေတာနော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် shadow ပမာဏလေးတွေကိုကျွန်တော် short ချလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံရဲ့ highlight ပမာဏကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ချထားကြည့်မယ် okay shadow ပုံမှာတလားလောက်လျှော့တာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်ခုနကစလို့ရှိရင်ဒါဒီ shadow ဒီမမဲတင်တင်ဖြစ်နေတယ်အနောက်က background ရဲ့ shadow တွေကဘာမှမရှိဘူးเนาะဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် shadow ကအဲ့လောက်ထိမများနေဘူးပေါ့နော် okay တလားလောက်နေထားလေးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုအလောက်ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုရင် before ဒါဒီ after ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုအလှောက်တစ်ချက်ပြန်ဖွင့်မယ်အဲဒီနေထားတော်တော်လေးတော့နီးစပ်နေပြီဒါပေမဲ့ဟိုတိတ်အကောင်ကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကလေးမှကျွန်တော်ဒီ shadow point ကိုထပ် short မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲအဆင်ပြေခြင်းမပြေမှာကလေးကတအားကြီး contract ရော့သွားမှာပေါ့နော်ကလေးကိုကျွန်တော်ဒီလောက်လောက်အနေထားလောက်ပဲ short မယ်ပြီးရင် background ကိုကျွန်တော်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ကလေးရဲ့ shadow နဲ့ညီလောက်ကျွန်တော် နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ shadow တင်းလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် background ကိုကျွန်တော် shadow နည်းနည်းထည့်ခြင်းတယ်ဒါမှ background အလွှာကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် level ကိုခေါ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shadow တွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်တင်းလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် before ဒါဒီ after ဆိုလိုချင်တာကဗျာကျွန်တော်ဒီကလေးပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ shadow တွေကိုပဲ background နဲ့ညီအောင်ကျွန်တော် short ချလိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်လာတဲ့ portrait ရဲ့ contrast တွေတအားကြီးပျောက်ဆုံးသွားမှာเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော် ကလေးမှာနည်းနည်းလေးရှော့လိုက်တယ်ပြီးရင် background မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်တင်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးပုံนี่ဒီပုံနဲ့ color match ဖြစ်တာပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပုံရဲတွေကိုပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာအလင်းအမောင်ကိုင်ညီမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိရမယ်ကာလာကိုင်ညီမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ညှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လွယ်ကူစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ exposure chat ဆိုတာရှိမယ် exposure chat ဆိုတာကအလင်းအမောင်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့ရယ်ပြီးတော့ color matching chat ရှိမယ် color matching chat ဆိုတာက color တွေစစ်ဆေးဖို့အတွက်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမှာ color match မဖြစ်နေဘူးเนาะဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ခုနချိန်ကြီးထားတာတွေ color match မဖြစ်နေဘူးပုံမှန်ဆိုဒီနားလေးကလိမ်မော်ရောင်လေးတန်းရမှာပေါ့เนาะအခုကလိမ်မော်ရောင်မတန်းဘဲနဲ့ခရမ်းရောင်ကြီးတန်းနေတယ် okay သူ့ပုံရိုက်ကလည်းဒီနားမှာခရမ်းရောင်ရှိတယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီနားမှာခရမ်းရောင်ရှိတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ပြန်ချက်ပြန်ဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ โอเคအဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာခရမ်းရောင်ရှိတယ်ဒီမှာခရမ်းရောင်ရှိတယ်เนาะဒါဆို match ဖြစ်တဲ့သဘောပဲပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တည်ကြသွားအောင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးအလှော်ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် selected color ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်เนาะ selected color ထဲမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိကျင်တာကဒီ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ file ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ color matching chart ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် okay ဆိုင်ရန်လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်ဒါတွေကပို့ပြီးတော့နီးစပ်တယ်ပြီးရင်အဝါလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးရင် marginal လေးကိုနည်းနည်းလေး short လာလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ခုနထပ်ပို့ပြီးတော့ color match ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒါမှကျွန်တော် color အာ color matching chat ဆိုတဲ့အလှော်ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မှာနော်ဒါဆိုခုနထပ်ပို့ပြီးတော့ color match ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay Okay အားလုံးပဲမရှင်းနိုင်ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို message box မှာပြန်မိသားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့နော်